kwa misalama huku yeah. rohoni yangu va utungu ratala ushauku yeah. yaufanya mali kula suku namna everyday mama everyday eh, ushonga everyday uga everyday sofanya zangu na venza mwana wa mide mwenyewe Baby mide na ya Sumia wasinsonge Madhi ya viangu kamwe Sulavi ya hati sawa na yao Majimo na jirikani wa andani nwao Wengi dewa nikosa Leo si watole asha Tani jate wangu mkoka Ni hifadhi wangu chapa Wamini tani feta jiri Kabla Ni wane na usikini kabla parasha Wamisalama huku shauku ya ufanya mali kula suku uyenshi namna everyday tuambia mama everyday eh, ushonga everyday uharamia huka everyday yeah. fawingi eh, wasikitisha kawasifute yeah. mansion house wasirombana washewa masara mbali kabisa wamititwa kopesha mazamuju wakitifwa wakati tiwa upotezwa bebilisha pesa eh. wamitibelao muotarirana wao kweli tambeli yao yule mana nifanya uzunzao wamisalama huku yeah. rohoni on every day. To one me, I'm on my every day. Ushonga eh, every day. Uwara mi, I every day. Yeah, yeah.